Esta semana hago pellas y profano las Islas Canarias. Fuera de bromas, estoy asombrado con este ingrediente tan sencillo que eh, no es más que cereales tostados molidos hasta hacer una, harina. En concreto, en este caso, yo estoy utilizando eh, harina de, gofio, de, millo y de trigo. El millo es lo que llaman en las Canarias al maíz. Así que, bueno, ya veis el aspecto que tiene. Así un poco como si fuese turrón blando. Muy, muy, muy rico. Para, para esta receta que hago estoy utilizando una taza de harina de gofio de mezcla. Un par de cucharadas de almendra molida un par de cucharadas de, miel, que aquí se puede utilizar otras cosas como, panela, azúcar, sirope de arce o nada. Mezclamos y, y le vamos añadiendo, añadiendo agua. En este caso, tres cuartos de, de de agua, le, tres cuartos de una taza de agua fue lo que yo le, lo que le, yo le añadí. Poco a poco lo mezclo, voy añadiendo el agua. Aquí posiblemente encima de la mesa hubiese sido muchísimo más cómodo, pero me estoy esforzando por utilizar el plato porque sería lo más próximo a, o la superficie mayor de la que dispondría si estuviese acampando. Una vez se mantiene una consistencia así dura como la de, como la de una oreja, pues ya tenemos la lista, lista la pella, la podemos meter en la bolsa de manillar y ir comiendo a pellizcos. Si quieres suscribirte a mi canal, haz clic aquí. Si quieres ver más vídeos de cocina nómada, haz clic aquí.